Готово. Идет страховка хреново. Смотри, там сильно не толкайся. Соскальзывает в одну сторону, видишь? Вот сейчас здесь нормально можно будет повыебываться. А? Ну, да по спецназовке давай. Толкайся и от скалы от внутренней. А вот там запросто. А Хорошо, я спускаться буду. Команда. Команда. Техника безопасности. На земле!